ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ይህ በቴዲያ መልቲ ሚዲያ እና ኢንተርቴንመንት ተዘጋጅቶ በኤልቲቪ ብቻ ዘውትር በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ የክርሾ ፕሮግራማችን ነው። እሺ፣ ስሜ ድምፃዊ ፍቃዱ እባላለሁ። እሺ ፍቃዱ፣ ሀሳቡ እንዴት መጣ ይህን ዘፈን ለመስራት? አው ስራው by the way ብዙ የማያውቀው ሰው ካለ ሁለት ዘፈን ነው አንዳንድ track የነበሩ ሁለት ዘፈኖችን ግማሽ ግማሽ አድርገን አንድ track አድርገን ነው የሰራነው። አይን ያረፈብሽ የሚለውንና አብሮ አደግ የሚለውን ሁለቱ የተለያዩ ዘፈኖች ነበሩ ተፈራ ሲሰራቸው ማለት ነው። እና ከ first ወደ ሰከንድ አድርገን እኛ እንደገና በዛ መልኩ እንስራው ብለን ሀሳቡ አንድ ስለሆነ የግጥሙ ሀሳብ ናፍቆት ነው፣ ትዝታንና ናፍቆትን የሚገልጽ ስለሆነ በዚህ መልኩ ብንሰራው ብለን ነው የሰራ ነው። ዘፈኑን በጣም ነው የተመቸኝ። ማለት በጣም ብዙ ሰውም ወዶታል፣ ተቀባይነትም አግኝቷል። እስቲ ትንሽ ግን ዘፈኗን አንዴ ትንሽ አስታውሰን እስኪ። አይኔ አረፈብሽ ዘንካታ የምትናፍቂኝ ጧት ማታ እስኪ ጎራ በይ የልብ ወዳጄ አሃሃ ጠብቅሻለው ቆሜ ከደጄ የደስታ ምንጭ ነሽ የፍቅር አቻዬ ጭንቀት ይከበኛል ስሆን ለብቻዬ ነይ ነይ ነይ የኔ ዘንካታ የህይወት ያለኝታ አይን ያረፈብሽ ዘንካታ የምትናፍቂኝ ጠዋት ማታ እስኪ ጎራ በይ የልብ ወዳጄ ጠብቅሻለሁ አይን ያረፈብሽ የሰንካታ የምትናፍቂኝ ጠዋት ማታ እስኪ ጎራ በይ የልብ ወዳጄ ጠብቅሻለው ቆሜ ከደጄ ድካም አለው። ትልቁም ድካም እሱ ነው። የድሮን ዘፈን ደግመህ ስትሰራ መጠንቀቅ አለብህ። መጠንቀቅ ያለብህ ደግሞ ከዛም አንጻር ነው። ኢንስትሩመንቶቹ ላይ የምትጠቀማቸው ነገሮች በአንድ ነገር ዝም ብለህ ብትሰራው more ላያምር ይችላል። የድሮውንም ስሜት ነው የምታጠፈው ና ምንድነው መጠንቀቁ እሱ እሱንም ያካትታል ማለት ነው። ያው brass section ኦቹ ላይ ተጠቅመናል እንደነገርኩ trumpet፣ trombone፣ saxophone አድርገን ነው lead guitar አድርገን ነው live የሰራነው። የድሮ taste እንዲመጣ በተቻለን መጠን አድርገናል። የሚከብድ ነገር አለው። የሚከብደው እሱ ነው። የድሮውን ለማምጣት ላለማበላሸት ኃላፊነት ወስደህ ስለሆነ የምትሰራው አድካሚ ነው። እሱ ግን ግዴታ ደግሞ እነሱን ነገሮች መጠቀም አለብህ ማለት ነው። ያው እሱን ወስነ ነው የምትገባው። እንግዲህ ከዛ አንጻር አሁን ብዙ ነገር የሚያያዘው ከስራው ለስራው ከሚኖርህ ክብር አንጻር ነው። ወጪው ምናምን የሰውን ማብዛት እንዴት ልስራው ብለህ ስታስብ ወጪን ቆጥበ ያልሆነ ነገር ከምትሰራ ለስራው ክብር ሲኖርህ ያን ስራ ወደው ነው የምትሰራው አይደለ? እንደዛ ሲሆን ያለውን ነገር እንዴትም ሆኖ የሚፈልገውን ነገር ማግኘት አለበት ያ ስራና ከዛ አንጻር ነው production ላይም ያው ብዙ የተቸገርንባቸው ነገሮች ነበሩ። የድሮውን ዘመን ለማምጣት ከ costume ከአልባሶቹ ጀምሮ እስከ ቤቱን እስከ ማግኘት ድረስ የድሮውን ዘመን ለማምጣት ብዙ አልፍቶናል። ልዩነት ምንድነው? አሁን እኔን አልመስልም። ቪዲዮውን ብዙ ሰው ሲያዩ አሁን እኔን እዚህ ጋር የሚያኝን ልጅ አልመስልም። እሱ ምንድነው? እሱን የፈጠረው ነገር የፂሜ ማደግ በሜካፕ ነው የመጣው። የፀጉሬ እንደዛ መሆን ነው ያንን ነገር ያመጣውና አሁን ደግሞ በ normally ስታይ ደግሞ እንደዚህ ነኝና ያ ነገር ትንሽ ለውጦኛል። ያለባበሴም ምናምን ትንሽ በጣም ለውጦኛል እና ያ ምንድነው መሆን ስላለበት ነው እንደዛ አድርገን የሰራነው። ብዙ location የሚፈልግ አይደለም። አስር ቦታ የምታሳይበት ሀሳብ አይደለም። እኔ ልብስ እየዘነጥኩኝ ምናምን የምሰራው አይነት ክሊፕ አይደለም። በቃ ሀሳቡ ያ ስለሆነ ከቤት ውስጥ የማይወጣ በእሷ ናፍቆት በእሷ ትዝታ የተጎዳ character ነው። ስለ ጺሙ ማደግ የማይጨነቅ ስለ ጸጉሩ ማደግ የማይጨነቅ ስለ አለባበሱ የማይጨነቅ character ነውና ትዝታሽን አልቻልኩም አልቻልኩም ናፍቆትሽን አልቻልኩም ከህመምሽን አዳንኩም ማሄ ገና አላገገምኩም ማሄ የሜካፕ አርቲስቱ ያው ብቃት ይሆናል እኔን እዛ ጋር ያስቀመጠበት የተጻፈውን script አይቶ ነው ሜካፑንም የሰራኝና ልጁም ጎበዝ ነው። ዳግማዊ አለማየ ይባላል። ብዙ ፊልሞች ላይ ብዙ ክሊፖች ላይም እንደዚሁ makeup artist ነው እና ያው የልጁም አቅም ይመስለኛል እና እንደዛም የቀየረኝ እኔ ሀሳቡን መስያለው። እኔ ደስ ብሎኛል፣ ተመችቶኛል። የምፈልገውን ነው ያደረጉኝም የምፈልገውም ስራ ነው የተሰራው ማለት ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከድምፃዊ ፍቃዱ ጋር የነበረን ቆይታ አላበቃን፣ ተመልሰን እንመጣለን። ናፍቂኝ ጧት ማታ እስኪ ጎራ በይ የልብ ወዳጄ ጠብቅሻለው ቆሜ ከደጄ አይን ያረፈብሽ ዘንካታ የምትናፍቂኝ ጧት ማታ እስኪ ጎራ በይ የልብ ወዳጄ ጠብቅሻለው ቆሜ ከደጄ የደስታ ምንጭ ነሽ የፍቅር አቻዬ አለኝታ ተራርቆ መኖር ሸክም ሆኖብኛል። የትዝታን ዳገት መውጣት አቅቶኛል። ማናለኝ ካንቺ ወዲያ ለኔ ማረፊያ ነሽ ላይኔ ማናለኝ ካንቺ ወዲያ ለኔ ማረፊያ ነሽ ላይኔ ሐሳብህ ወዳንቺው ይሰደኛል ህመምህን እንቅልፍም አላይ ባይኔ እህህ ናፍቆት ያንገላታኛል። ማረፊያው መኝታም አልተመቼ ናፍቆትሽ ሌት ይንቀሰቅሰኛል እህህ ይራብተኛው ገላዬ አካሌ የጥንቱን ያሳየኛል ተለየውስ ምነዋ ነይ ምነው አብሮ አደጌ ምነው ምነዋ ምነው በትዝታ መነጽር አሻግሬ ያየውስ መቼ ተለየው ከቶ በአመቱ ዞሮ እንደሚገኝ ደርሶ ላይ ረዳኝ ትካዜ ወሰድ መለስ የሚያደርገኝ ምነው ልጅነት ትዝታው ለማይመለስን አልፎ ሰመመን ይዞኝ ነጉዳል ጭንቅ ይልብኛል ሆዴ በቀጣይ ከኔ በሌላ ስራ ነው የምንገናኘው ማለት ነው። በቀጣይ ዘፈን ከሰራ ቆንጆ ተደርጎ ከተሰራ የድሮንም ማሰብ የሚችልበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። የአሁኑ ዘመንም ብቻ የሚሰማበት ታይም አይደለምና ቆንጆ ከሰራህ ሰው ይቀበልሃል። ዋናው ያንተ አቀራረብና ስራው ላይ የመልፋት ጉዳይ ነውና ጥሩ ነው ያለው ነገር። በዚህ ዘመን ሙዚቃችን አድጓል አላደገም ሳይሆን እውነት ለመናገር የድሮውን እኔ እንጃ የምናመጣው አይመስለኝም። የድሮውን ዘመን የዛሬ 50 ዓመት የዛሬ 60 ዓመት የተሰራን ሙዚቃ እስካሁን ድረስ እኮ እንሰማዋለን አይደል? ለምንድን ነው በጣም ተለፍቶበት ነው የሚሰራው። የድሮ ለእያንዳንዱ ድምፃዊ እንኳ ሲሰጥ ለተፈራ የሚሆን ዜማ ተሰርቶ ነው በትክክል ከሱ የጉሮሮ ጋር የሚሄድ ከሱ የድምፅ ሬንጅ ጋር የሚሄድ ዜማ ተሰርቶ ነው የሚሰጠው። ለአረጋኝ የሚሆነው ለሱ እንዲሁ ተሰርቶ፣ ለኤፍሬም የሚሆነው ከሱ ድምፅ ጋር የሚሄደው ዜማ በትክክል ተሰርቶ ነው ከግጥሙም ከዜማውም አንጻር የሚሰጠው። አሁን ላይ ያው የምንሰራው ሙዚቃ ከስንት አንድ ካልሆነ በስተቀር ከአምስት ወር በላይ ከሶስት ወር በላይ የሚሰማ ሙዚቃ የለም። ያው እየመጣ ይሸፍነዋል። እንደዛው አይነት ሙዚቃ ጥሩ ነው፣ ቆንጆ ሙዚቃ አለ። ከድሮ ጋር ማወዳደር ይከብደኛል። እኔ አሁን ላይ በዚህ ዘመን ማለት ነው በዚህ ዘመን ላይ ያደገው አሁን እንደኔ ቴክኖሎጂው ትንሽ አድጓል። sound recording ላይ የሚሰሩ ነገሮች ቆንጆ ናቸው። አሁን እንደዚህ ስል ሁሉንም አይደለም የምንሰማቸው በጣም ደስ የሚሉ ወደ ድሮ color ኦች የሚወስዱን ሙዚቃዎች አሉ። ሁሉንም ማለት ሳይሆን አሁን እኔ የድሮውን ደግሜ እንድሰራው ያደረገኝ ምንም ሌላ ነገር አይደለም። እኔ ዘፈኑን ስለምወደው ነው አንደኛ ሁለተኛ sound recording ላይ ቆንጆ መሆን ስለሚችል ቴክኖሎጂ ከድሮ ስላደገ sound recording ኡ አሪፍ ስለሚሆን የድሮ በጣም ጉልበት አለው። intro ማትቀይረው ነው፣ bridge ኡን ማትቀይረው ነው፣ bass line ኡን ምኑን አትቀይረው። ምንድነው ያ የዘፈኑ አቅም ነው፣ የድሮ ነው። አሁን ላይ ያንን በአሁን sound recording እንዴት ይሰራል የሚለውን ነው እኔ ያ ነው እንድሰራ የሚያደርገኝ ዘፈኑን ስወደው ያ ዘፈን ከኔ ጋር እንደሚሄድ ሳውቅ ከዛ በኋላ ስሰራው ደግሞ ምን ያህል sound recording ላይ ያድጋል የሚለውን ነገር ሳስብ ነው እና አሁን ላይ የለም ማለት አይደለም። ያው ለእኔ fifty fifty ነው ማለት ነው። ከዚህ በማስከተል ከሙዚቃ አቀናባሪ ጋር ትንሽ ቆይታ ይኖረናል። አብራችን ቆዩ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው የሙዚቃ አቀናባሪው አብርሃም ስቱዲዮ ውስጥ ነው። ሙዚቃው እንዴት እንደተሰራ አብረን እናያለን። እሺ ስትሞክረው በዚህ ሜጀር አይን ያረፈብሽ ዘንካታ የምትናፍቂኝ ጧት ማታ እስኪ ጎራ በየልብ ወዳጅ አሃ ጠብቅሻለው ቁሜ ከደጅ በጣም አሪፍ ነው ይሄ በዚህ ሜጀር ያለኝ ሳለው ቆሜ ከደጅ አይን ያረፈብሽ ሰንካታ የምትናፍቂኝ ጠዋት ማታ እስኪ ጎራ በይ የልቦናጅ ጠብቅሻለው ቆሜ እሺ አብራም የተፈራ ነጋሽ ዘፈንን ድጋሚ ሰርታችሁታል እና በፊት የተሰራ በሙሉ ባንድ ነበረ። አሁን ግን ያንን ቀለም ሳይለቅ እንዲመጣ አድርጋችሁታል። ያው ሙዚቃውን ስንሰራው ብዙ challenge ነበረው። በእርግጥ ከቅንብሩ ጀምሮ የድሮ ሙዚቃ በአዲስ መልክ ደግሞ ማለት ትንሽ የተወሰነ ነገር አሻሽለን የ rhythm ኡን ማካሄድ ቀየር አድርገነው የተሻለ ነገር ይዞ ለመምጣት ትንሽ ማሰብ ነበረብንና ትንሽ ጊዜ ፈጅቶብናል። እና የድሮውንም ቀለም እንዳይለቅ ምንድነው live የገቡት መሳሪያዎች ብዙ ናቸው። ለምሳሌ ከ brass ትሮምቦን፣ ትራምፔት፣ ሳክስፎን እነዚህ ሁላ brass ኦች live ነው የገቡት እና lead guitar ም ስብሀት ነው የተጫወተው bass ም አብዛኛው መሳሪያ live ስለሆነ የገባው የድሮውን color እንዳይለቅ አድርገን ነው ጥሩ አድርገን ነው የሰራነው እና ለዛ ነው ሰውም ጥሩ ሊያዳምጠው የቻለው ጥሩ ተቀባይነት የሚያገኘው ለዛ ይመስለኛል እና ሁሉም የድሮ ሙዚቃዎች ሲሰሩ ከነበረው ተሽሎ ካልተሰራ ደግሞ ባይሰራ ጥሩ ይመስለኛል። ምክንያቱም የተሻለ ነገር ይዞ መምጣት ነው ዋናው ቁም ነገር ማለት ነው እና የመጀመሪያ የሰሩትንም ሰዎች የእነሱንም credit ጠብቀን ነው ለመስራት ስንነሳ መጀመሪያውኑ እና በጥሩ ስታንዳርድ ነው የሰራነው ብዬ አስባለሁ እና ሰው ጋም ጥሩ ተቀባይነት አለው። እንዲሁም በፊትም የሰሩት ባለሙያዎቹ ሁሉም ጥሩ አዎንታዊ የሆነ ምላሽ ነው ያላቸው እና ይህን ይመስላል። እሺ አብሮ አደጌን ዘፈን ስሰሩ ጊዜ የተሰራ በፊት በሙሉ ባንድ ነበረ እና አሁንም እናንተም የተለያዩ ነገሮችን ጨምራችሁን የሰራችሁት ግን በአንድ ኪቦርድና በሶፍትዌሩ መስራት አይቻልም ነበር። ያንን ሁላ ለመሄድ ለምን አሰባችሁ? የድሮውን አይነት ጣዕም ይዞ ሊወጣ የሚችለው arrangement ኡን፣ ቅንብሩን ሁሉ ነገር እዚህ ላይ ከሰራነው በኋላ እያንዳንዱ መሳሪያ live ነው የምናስገባው። ጊታሪስቱ መጥቶ ጊታር ይጫወታል፣ ሳክስፎኒስቱም ሳክስፎን ይጫወታል። ሁሉም አንድ በአንድ የሚያደርጉት የእያንዳንዱ ሰው ድካም የእያንዳንዱ ሰው ውጤት ነው። አንድ ላይ ተሰባስቦ ቆንጆ ነገር እንድንሰማ የሚያደርገን ማለት ነው እና ይሄ በባንድ የተሰራ ሙዚቃ ዝም ብሎ በሶፍትዌር ብቻ አቀናብረው ምናምን ማውጣት ይቻላል። ቆንጆም ሆኖ ይወጣል፣ ይሰራሉ። ብዙ ሙዚቃዎችም እንደዚህ እየተሰሩ ነው። በእርግጥ ግን የተሻለ የሚሆነው live ባለሙያው ሲጫወተው ነው እና የአንድ ሰው የአንድ ሰው ብቻ ውጤት ምንም ዋጋ አይኖረውም። ብሶ ሲሳተፍበት ነው እና ከቅንብር ጀምሮ እስከ ሙዚቃው አልቆ master እስኪወጣ ድረስ ብዙ ሰዎች እስከ mastering ኡን አበጋዝ ነው የሰራው። እስከዛ ድረስ ብዙ ሰው ተሳትፎበታል ማለት ነው ሙዚቃውንና ለዛ ነው እንዲህ የሚያማረው ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ አብሮሽ በሙሉ ባንድና በስቱዲዮ ውስጥ የሚሰራው እንትን በምን እንለየዋለን? okay ያው የምንለየው ለምሳሌ ሶፍትዌር ላይ የምናገኛቸው track ኦች normally ማለት እንትን አይደሉም እንዴ ስትሮንግ አይደሉም። እንዴት ልበልሽ ኮፒ ናቸው ማለት በስልክ መውሰድ ቻለሽ። ሃይ ኮፒ ተብሎ የሚመጣ ስልክ አለ አይደለ? ኖርማሉን ሃይ ኮፒም ሰፊ የሆነ ልዩነት ነው ያለው። ልክ እንደዛው አንድ ሳክስፎን ይኖራል ሶፍትዌር ላይ sound ኡ ግን የ live አይነት ጣዕም አይኖረውም። ሰውየው የሚጫወተውን ያህል ጣዕም አይኖረውም ማለት ነው። እና ሁሉም መሳሪያ ጊታርም አለ፣ ሁሉም live አለ፣ እንትን ሶፍትዌር ላይ አለ፣ ግን የ live አይነት ጣዕም አይኖረውም ማለት ነው። እና ሰምተን ያው በቀላሉ መለየት ይቻላል። ስንሰማው taste ኡ ይለያል፣ በጣም ይለያል። እናንተ የሰራችሁት አብሮ ስራ በጣም ተደማጭነቱ አሪፍ ነው። ለአንተስ ምን አይነት ስሜት አለው? okay ለእኔ በጣም ጥሩ ነው። ወድጄው የሰራሁት። በጣም ቆንጆ ነው። normally ሙዚቃውን ሙሉ ፈጠራው የኔ አይደለም። ሮሃ ባንድ ነው መጀመሪያ ቅንብሩ የሮሃ ባንድ ነው። ግጥሙ እነ ሞገስ ተካ፣ ዜማ ላይ እነ ሱራፌል አበበ ተሳትፎበታል። በጣም አንጋፋ ሙዚቀኞች ነው የነበሩበት። ያው እነሱንም ሳናነሳ ማለፍ ይከብደናል ለኛ፣ ምክንያቱም አዲስ ነገር አይደለም ፈጥረን የመጣ ነው። የነበረውን ነገር ትንሽ የተሻለ ነገር ለማድረግ ሞክረን ነው ይዘን የመጣ ነው እና ሙዚቃው በአጠቃላይ እኔ ወድጄው ነው የሰራሁት። በዛ ላይ ደግሞ አንድ ሙዚቃ ሳይሆን ሁለት ሙዚቃ ነው። አንድ ሙዚቃ ሳይሆን ሁለት ሙዚቃ ነው ወደ አንድ አምጥተን የሰራ ነው እና የመጀመሪያው ሙዚቃ first ላይ ትዝታ ቅኝት ሆኖ first ላይ ነው ያለው እና ሁለተኛው ደግሞ ወደ ሰከንድ መሄድ ዜማ ነው ትዝታሽን አልቻልኩም ብሎ ሲገባ ማለት ነው እና ሁለቱን ስሜት ወደ አንድ አድርገን ነው የሰራ ነው። maybe የተሻለ አንዱ መሆን ይችል ነበረ ግን ተያዥነት ስላለው idea ውም ዜማውም ተያዥነት ያለው አብሮ መሄድ ነገር ስለሆነ አንድ ላይ አድርገን ነው የሰራ ነው እና በጣም በቃ ወድጄው ነው ነው ለእኔ በጣም አሪፍ ነው። በቃ ደስ ብሎኝ ያው ስሜቴን የገለጽኩበት ብዬ አስባለሁ። እስቲ ትንሽ ሙዚቃዋን አሰማኝ። ኦኬ እሺ። ተመልካቾቻችን ከሙዚቃ አቀናባሪ አብርሃም ኪዳኔ ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። አብራችን ቆዩ። ዝታሽን አልቻልኩም አልቻልኩም፣ ናፍቆትሽን አልቻልኩም፣ ከህመምሽን አልቻ ተመልካቾቻችን ከድምፃዊ ፍቃዱ እና ከአቀናባሪ ከአብርሃም ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌላ እንግዳ እንገናኛለን። እስከ ሳምንት፣ መልካም ሳምንት። ሳለው ቆሜ